gutxitan bat gain beste notatzen urte luzez. Eta bera bukatzen dago pixkanaka balea Zerbait ematera eta eta zerbait ematera ere jende eh, Euskal Herria. Ia espetxea berak muga jartzen ditu, ez da egoera naturala. Modulo aldaketak, ez da gizera aldaketak, ez da eta ez ba, da gizera eh, baimeneza, dena arrastasuna. Bajoia de nekearen da, sentimenduena eta eta guztia batera. 2000 Lareun un kilometro dira totalean fundatorri. Sufrimendua eta zigorra da senidentzako. Gure babesa behar dute, gutxitan bat gain beste notatzen urte luzez, bazkenen ez, bat pixue izango da, eta pixue da, azkenen hilabetean behin. Ez, hain beste kilometro indar izatea, ba, ba, nekea da, azkenen, eta jakin da, pasule egeze gaitxin aldamenen emarko lukela. Bai, ia, ia, da non hartzen, pixkate... Eta eratzen ditugu, bueno, lo txen, Baina, bueno, ba, azkenen kafe bat hartu eta, ez, ba, gatoz gatozenea eta, ba, bulta ematen diozu. Eta bultakon, baino ingo du eta listo. Hortik. <laughs> Ba, mes ja, ba, mar urte ja, mar, maika urte ja. Lehen no balentzin zeon, eta hain hemen. Hemen esatu hobeto balentzin baino, eta bintzat. Bai, bai, bintzat hori, zeke behako ondo dago, hau gade ondo, bai. Ba, puta da, pixka bai. Pixka datu bareago egoteko ziren hobeto. Baina, bueno, eta bera bukatzen, da, pixkanaka, bare haino, bai. ezin izan dugu lo egin, e, eta, eta orduan, ba, ba, ba osoa furu honetan ematea, eta eta lo egin gabe, eh, nabaritzen da, nabaritzen da pisua etorri, etorri garen lagunei izaten nien, oza, ni naizela eh, nobatoa, eh, espedizionen nobatoenaz, e, eh, bizitak jaso izan nituen, baina ez, ez dut egin ez dut egin bizitak ero. azken urtetan libre geratu ondoren. Urdurita puntu batekin, eta... Zerbait ematera eta eta zerbait eramatera ere. Euskal Herria. Urte luzeetan ez diat eh, utzi, etortzen, irabazi behar izan zuten eh, epailearekin eh, elegite baten bitartez, eta esango nuke, ba, bi mila amairu urte inguruan onartuko ziatela bizitak egiteko aukera, ja espetxea berak muga jartzen ditu, ez da egoera naturala, eskutitzen bitartez eta oso mugatua zaude, berandu heltzen dira, deiak ere oso mugatuak izaten dira, eta bueno, da pizka eta harreman zuzen hori elikatzeko modua. Ta ba, kartzelak eman aldizune beste barne realitate horretatik, testu inguru antinatural horretatik, ba, ateralizateko aukera, ez? Ba, bizita oso ondo, ba, laguna ikuste azkenean beti postu egiten dau pila bat, gero momentuak gauza politetaz hitz egiteko, eta zain politetaz, orduan oin puerton danitxu dagoen ez txikitorekin, txikitoko segreba mugagabean dagoela, pues eh, pizkat eh, gogorra ere. Zigorra ere aldatu dute moduloz, eta babe gokitzen. Eh, pastan dena beti gertatzen zailoa berdina, azterketa garaietan aldatu den dutela moduloz, kasualidades, beti gertatzen zailoa azterketa garaietan. Ba beti, arata ona kontu ekin, kartzela barruan, eta ikasteko ba beste trabatxo bat. Zaila bada ikastea kartzelan, ba, bueno, ja, modulo aldaketak, ez dakiz aldaketak, ez dakiz eta ez dakiz baimeneza, ba, bera, dena arrestasuna. Nik uste dute tortzerakoan kostatzen da gehiago lo egitarena eta eskantzatzearena, eta, eta buelta ja da, ez, pues, bajoia de nekearen da, e, sentimenduena, eta, eta guztia batera. Hor, astero beraiek baloratzen dute zein den e, kartzela bakoitzaren egoera, eta horren arabera, pues, e, murrizten dituzte, edo, altzatze dituzte. Momentuz murriztu dituzte, baina ez dute altzatu. Eh, hasi ziren, ez, tabaia eta hoiekin e, eh, iraian eta hoiek jarraitzen dute bizik eh, izan gabe. Jende bat junda sotora edo junda likantera eta mm. batean topatza ez zeukala aukerarik sartzeko, pues mm. justo justu ostiraren hartutako erabaki bat zela medio. Zatu zu, oa, bi egun lehenago ere hartu zezaketan mm. erabaki hori ere eta bidaia bintzak kendu. <laughs> Eskerrak, pues, merentzin daukagula eta etzerateko lagunak ere, ba, pizkat antolatzeko, laguntzeko antolatzen bidaiak, porque Etxepo izan da urte askotan zehar alkargunea. Alkargunea arraro xamarra, ba, nahiko arraro marra, baina, bueno, berez, ondo, ondo portatu ja gurekin. Bai. Ez dute trabaskorik bai. jaso, baina, karo, ingurua ez da errazen aurentzatere eta guretzatere. Eta... Espetxe ondoan dagoen lokal bada, pues hori, azkenean, e, pues non motxilak laga, non gozari bat hartu, non itxain urrengo bizitari, orduan lagundu egiten dausen zu horretan. Bai. hori ukasina da. Naizta gero pues barruko argazkiak eta ez diren eh <laughs> ez bai. diren erosoenak ikustekoak, baina bueno, eta lareun kilometro dira totalean fundatorri ez da, ez da txantxa bat oraindik eh, dispersioak jarraitzen du bere horretan gaizoak ere barruan jarraitzen dute irurogeita marrurteko gorakoak ere barruan jarraitzen dute ez da ezer aldatu etxaiaren aldetik Udan aldatu dugu eta etxaiak ez du ezertxo ere aldatu jarraitu behar da bizitatzen lagunak, jendeak, preso, euskal preso politikoak jarraitu behar dira babesten askatasuna lortu bai, arte. Bai. bai beraien askatasuna eta bai euskal herriaren askatasuna. Lengo kontu zarrak, gure kontu zarrak gogoratzen, barre batzuk bota ditugu. Eta ondo, azkarri bukatzen da, gauzonak azkarri bukatzen dira bezala. Hor jarraitzen du, zagurren iburdian. Nik uste dut espetxe zurruntzuenan dagoela, argetiraz. Beraiek handaude ez dira moitzen, bai sufritzen dute, azken finean, ba, mila kilometro dira eta edo zer gauza gertatu leiteke bidean. E, baino sufrimendua eta zigorra da senidentzako. E, guk usten dugu guk e, denbora, e, urduritasuna, gazteak ean ba, bidaia hauek egin ditzazkegu, baina badago adineko jendea edo ume txikiak, ba, ezin dituzula furgoneta batean sartu, ezin dituztela bidaia hauek egin. Eta badaudela guraso asko, ba, ez dituztela bere seme alabak ikusi urte askotan. Preso kopuruan jesten dihoan enean, Dispersioak gero da latzagoa izaten da. Ze gainetekan jarriko dituzte bakoitza punta batean, guain arte bezala, baina bueno. Babesa jaisten dihoa, zentzu horretan. Osea, da gorrotoa, da, eske da minekia, osea, berdintzaia zein eta zeini eta nola, da mine egitea eta bestik ez dute buruan. Ba bueno, gurea eta beraie berea, betikoa, bai. alegin. Egoera berezietan egiten dituzu harreman estuak, harreman politiak. Hor, egoera horretan ateatzen dela ateatzen dalako gizakiaren politena, ez, e, goxoena, ez, e, bildurrak ere bai, eta konpartitzen momentuan, ba, irikitzen zea, eta ez dakit, ematen duzu ba, e, eta askotan diotetzen zera nian bisita, eta ba, ez dakit, ez, irten, eta azte zaitz egiten, ba, ba, izaten dituzu bisitak ba, oso onak izan direnak da besteak agian no, ba, ez dezuna gehiegi aprobetxatu edo sentsazioa da ba utzi dezula zeoze eta orduan ba, bidean ja jute ze hitz egiten besteekin eta bueno konturatzen zaia txala bakarra eta azken finean dena da euskagula ba hori beldur berdinak edo zeniren bisitak albidetzeko ba gure babesa behar dute eta bueno, urtean behineko lan bata guri etzaigu ez digu ezer suposatzen, bueno, ez buru bat galtzea, ez, egun pare bat, baina, bueno, egiten dugun mesedea, ba, ikusten dugu handia dela, eta guretzako suposatzen duela, lana, ba, ez daukela ez duela, ez dala ezer egiten dugun mesedarekin konparatuta. Gogor txamara izaten da nekea eta eta ordu asko direla e, gida, gidari gidatzen, eta nekea handia izatea dela. Normalean lanetik zelako azte guztia lan egin, ostiralean lanetik atera, sistatxo bat egin, eta taka.